тоже. на берегу Варшавы. Ни хрена себе. 你说。 Ни хрена себе. Ёб твою мать! Что делает, ёбана в рот, блядь? Восходом багря. птицу разложить. Нет, надо добрать какой-то... Ой, блядь! Сука! Пиздец. idiots! по городу на мотоциклах. Им уже неинтересно вообще. совсем это неинтересно. Да. Более того, они понимают э, степень рисков да. и опасности. Да. Потому что да. O corpo. что можно было. Ну, ёб твою мать, Вадик! Мужским командам не может найти с ними общий язык. Если изменится шагинский юношеский баскетбол, разумеется. А куда ты говоришь? Типа. Ёбаный петух, ёб твою мать! ты, ух ты, ух ты, ух ты, это что такое? Спроси меня, почему именно рэпер я, мы скульптура Same as to! по-моему, э, в том году, по РОТВ, если не ошибаюсь, была такая передача вот на эту тему. Ёбаный! Вот уже базовая, вот она стоит.